اے والد اگر آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے تو میری یہ گردن حاضر ہے اس کو چھری سے کاٹ دیں ہم وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ کا وعدہ ہے ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام اللہ کے حضور میں لکھ دیے گئے ہیں انشاءاللہ کہ یہ دنیا پہ حکومت کریں گے یہاں کے لوگ پاک سرزمین کے لوگ دنیا پہ حکومت کریں گے امام المہدی کا ساتھ دیں گے فتنہ دجال کا مقابلہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے سو اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے جب when I was growing up آپ سے بھی کیا ہوگا آپ کے والد صاحب نے آپ کے دوستوں نے کہ who is your role model hmm. So we as Muslims, we are fortunate enough to be born in a Muslim family. So آپ کے لیے میرے لیے ہمارے رول ماڈل ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لیکن ساتھ ہی ہم لوگ ایک کنٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے رول ماڈل ہیں لیکن ہم ان جیسا بن نہیں سکتے because he was the blessed one so ہمارے رول ماڈلس کیوں چینج ہو گئے ہیں whereas why do we want to be like one who has a lord of sustenance who is driving a big car who has a cruise ship is own private jet یہ ہم لوگ کیونکہ اگین میں لنک کروں گا کہ مقصد از عبادت اور یہ ہم عبادت سے اب ہم یہ مٹیریل چیزوں کی طرف کیوں ہماری بھاگ دوڑ شروع ہوگی اصل میں جب بھی کسی چیز کی تذکیر نہ ہو یا دہانی نہ ہو تو وہ ویک ہونے لگ جاتی ہے آپ آفس میں کسی کو ریمائنڈ نہ کرائیں اس کو اس کے آن پہ چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کام میں تھوڑی جتنا بھی وہ ہو جب تک موٹیویٹ نہ کرتے رہیں ریمائنڈ نہ کراتے رہیں کام یا اس کو ٹارگیٹس یا ٹائم لائنز نہ دیں تو وہ اتنا اچھا آؤٹ پٹ نہیں آئے گا اسی طرح سے انسانوں کا بھی معاملہ ہے دین کا بھی معاملہ ہے کہ جب ہم وہی سے دور ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے اندر علائشیں آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں کہ مشرقین مکہ کون تھے ان کی اولاد تھے کہ جنہوں نے اپنے والد کو کہا تھا کہ اے والد اگر آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے تو میری یہ گردن حاضر ہے اس کو چھری سے کاٹ دیں ان کی اولاد تھے اور ان کی اولاد میں کون تھا ابو لہب جس نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ ناؤز باللہ نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹے تو اس کا جواب اللہ نے آسمان سے دیا کہ تبت یدا ابی لہب اے ابی لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے وہ اولاد کس کی تھا امیجن کریں تو جب آپ وہی سے دور ہو جاتے ہیں کیوں بنی اسرائیل میں اس دوران پیدر پہ وہاں یروشلم اور اس ایریا میں انبیاء آ رہے تھے اسی دوران یہاں پہ کوئی نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے تو اتنے سارے ڈیوریشن میں کوئی نبی یہاں پر نہیں آیا ریمائنڈنگ کا کام نہیں ہوا تو انہوں نے اللہ کے گھر کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھ لیے اور ان کے اندر ابو لہب اور ابو جہل پیدا ہو گئے تو یہ ریمائنڈرز تو ابھی بھی معاملہ یہی ہے کہ چودہ سو سال کیونکہ وہی کو گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے ہو چکے ہیں لہٰذا وہ ریمائنڈرز کم ہو گئے تو اب ریمائنڈرز کم ہو گئے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل شارٹ کمنگز رکھی ہیں انسان کی وہ دے آر ٹیکنگ افیکٹ وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا کہ زینا للناسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زینا للناسی حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر البنینا من الذہب والفضت والخیل ولفاتی والانعام والحرث ذالک متاع الحیات کا مطاء الدن عندہ حسن المعاب کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے چیزوں میں شہوت رکھ دی ہے مرغوبیت رکھ دی ہے اٹریکشن رکھ دی ہے کہ جن میں عورتیں ہیں عورتوں سے اٹریکشن ہے بیٹے ہیں سونا چاندی جمع کرنا ہے خزانے جمع کرنا گھوڑے سواریاں ان کے اٹریکشن پھر کیٹل ہو گیا جو بھی مٹیریل چیزیں وہ ہو گیا پھر کھیتی باڑی فصلیں مٹیریل چیزوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اٹریکشن رکھی ہے انسان کے لیے اس کی شارٹ کمنگ ہے یہ لیکن پھر اللہ ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ ظالی کا مطاع الحیات دنیا لیکن یہ صرف دنیا کے یوزیج کا سامان ہے اس کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے وال حسن الماب اصل جو ریوارڈ ہے اصل ٹھکانہ ہے اصل جو برت چیزیں ہیں جن سے محبت بھی رکھی جائے گی جن جو جو ایکچوئل میں انسان کو فائدہ دیں گی وہ تو صرف اللہ کے پاس ہی ہیں یعنی آخرت میں ملیں گی تو یہ وہ شارٹ کمنگ ہے دیٹس ٹیکنگ افیکٹ کہ جیسے ہم انسان ہیں ہم تھک جاتے ہیں تو اگر ہمیں ریمائنڈر نہ ہو تو ہم سست پڑ جاتے ہیں کسی بھی ایک دنیا کے کام میں اسی طرح دین کا معاملہ بھی ہے کہ جب وہ ریمائنڈر سلو ہو جاتے ہیں تو پھر یہ افیکٹ ہونے لگ جاتا ہے تو دوبارہ بات وہیں پہ آتی ہے کہ اگر ڈیڑھ ہزار سال گزر چکے ہیں وہی کو تو اور ریمائنڈرز اتنے آ چکے ہیں اور دنیا میں اتنا گناہ اور ظلم اور شرک ہو گیا ہے تو most probably again it's time for reminders جن سے اللہ کا وعدہ ہے ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام اللہ کے حضور میں لکھ دیے گئے ہیں انشاءاللہ کہ یہ دنیا پہ حکومت کریں گے یہاں کے لوگ پاک سرزمین کے لوگ دنیا پہ حکومت کریں گے امام المہدی کا ساتھ دیں گے فتنہ دجال کا مقابلہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے